Boas tardes a todas e a todos. Benvidas e benvidos outra vez a unha charla neste maravilloso lugar que é a Igrexa de Santa Clara sobre eh, Santa Clara. Hemos percorrido durante todos estes días nos que estivemos aquí eh, diferentes puntos de vista, diferentes eh, elementos do noso proxecto. Empezamos falando das sondaxes, eh, fixemos lecturas de alzados, falamos dos, das mortas, eh, da documentación e demais. E hoxe vamos a dar un salto diferente, porque a arqueoloxía non termina na Idade Media ou na Idade Moderna. A arqueoloxía perdura ata, ata hoxe. Eso de que nos vai a falar o doutor Xurxoyán, investigador da Universidade Nova de Lisboa, que nos vai a falar, entre outras cousas, pois das pelotas que temos aquí postas no, no retalo. Sen máis, deixo vos con Xurxoyán. A ver. <coughs> Bueno, moitísimas grazas por, por estar desde este serán aquí connosco. Estamos todas e todos boicoteando o Mundial de Qatar, e <laughs> da que tellamos as pelotas, <laughs> xa sabemos que o opio do povo están aquí nos altares que deixaron as monsiñas das, eh, das clarisas, chove a cachón, e martes e 13, nada pode fallar hoxe, <laughs> entón eu realmente estou eh, moi, moi agradecido. Aparte, bueno, Mm, hoxe volví ver o meu profesor de Educación Física, o meu mestre, non Álvarez Limeses, desde o ano 90 había que non o vía, Benino. Tiña outra profesora de Educación Física, que era do Opus, que viña da sección femenina, entón teñamos aí as dúas Españas, isto que se fala tanto, non? <laughs> no Álvarez Limeses, sitio onde Filguera Valverde deu o seu primeiro discurso público como alcalde de Pontevedra, precisamente no ano 59. Entón, bueno, pois todo conflúe aquí neste sitio, nesta igrexa conventual, non? eh, a miña conferencia case de clausura, é dicir, eu cando puxen este título referíame que, claro, é a penúltima, non? entón é case de clausura, non, <laughs> non é que eu veña aquí a falar da clausura, <laughs> porque, bueno, nos medios de comunicación vai vir Sursallán a falar da clausura. Ben, eh, eu non me vou meter no conflito fe, razón, eh, religiosidade, ciencia, ni moito menos, non? pero simplemente era facer un pouco este este xogo de, de, de palabras. Claro que vamos a falar de clausura, claro que vamos a falar de tecnoloxías de control dos corpos, das almas, eh, de como se implantou a modernidade, todo este tipo de, todo este tipo de cousas. ¿no? Eh, comezamos cunha fotografía de Alfredo González Rubal, alumno colaborador do museo, eh, nos anos 90, un dos máis eminentes arqueólogos do mundo, eh, da Terra de Montes, eh, de Pontevedra, e cando fixo a visita, pois, sacou esta fotografía que é del na cal vemos unha louza portuguesa. Eu estou na Universidade Nova de Lisboa, estamos exiliados en Portugal. Ao longo desta charla falaremos de outros exiliados en Portugal. Rebeca Blanco, tamén unha das responsables do estudo das paredes deste insigne convento, pois tamén está na Universidade do Miño en Braga, e esta é unha cerámica portuguesa que realmente reflicte o que para nós é a espiral logarítmica. Que é a que levou aquí tamén esta camiseta da Universidade do País Vasco, Eh, a espiral logarítmica, eh, digamos que ven sendo como a fórmula natural pola cal medran os furacáns no Atlántico, pola cal medra a Vía Láctea, pola cal medran os moluscos, que temos exhumado <laughs> moitas veces na lanzada aquí Rafael Rodríguez eh, e máis eu. No? Eh, Jacob Bernoulli deixou escrito a comezos do século XX que a espiral logarítmica pode ser utilizada como un símbolo, ben de fortaleza e constancia na adversidade, ou ben como símbolo do corpo humano, o cal, após todos os trocos e mutacións, incluso despois da morte, será restaurado ao seu ser perfeito e exacto. De feito, Jacob meteu como epitafio na súa tumba unha expresión latina de «Eaden mutata resurgo», mutante permanente, volto a resurdir sendo o mesmo. E esta é a historia do convento de Santa Clara. Contra a ilustración, contra o iluminismo, esa visión que temos os historiadores e historiadores de que a historia é liñal, pasado, presente e futuro, pois a historia é moito máis complexo que iso. É dicir, hai roturas, continuidades, reviravoltas, voltas, espirais, cousas que veñen que van. E realmente estamos no convento de Santa Clara que é un auténtico fósil director do pasado e un supervivinte eh, do pasado. Non? E que nesta cidade houve moitos derrubos intelixentes. Temos que ver que eh, a burguesía e a fidalguía nesa alianza que fixeron no século XIX é moi curioso como o romantismo galego burgués idealizaba a Idade Media mentres esfachaban, <laughs> degoldraban, deitaban abaixo todos os restos do feudalismo que había na Galiza porque simbolizaban o antigo regime. É dicir, a historia é bastante máis complexa do que parece. E Pontevedra foi un campo eh, de experimentación bastante bon desta eh, Damnatio Memoria. Aquí temos a Casto San Pedro, o fundador da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, que surdiu precisamente para evitar que a ábsida de San Domingos fose destruída, ¿no? porque se construiu, como ben sabedes, o Instituto o Instituto Provincial, esa é a cerna do propio Museo Provincial eh, do Museo de, de Pontevedra. Vedes aquí, se fixestes as visitas guiadas, eses croquis de Diario de Campo, do Castro San Pedro, desas laudas das abadesas, moitas delas seguro que se identificadas porque están aí expostas eh, no, propio, eh, no propio claustro. E é moi interesante como eh, podemos eh, facer fincapé nesta dialéctica, non? de destruir o pasado xestionar o patrimonio, os nosos antergos nesta cidade pois, xa tiveron esa loita. Se queredes comprar, mercar os xornais un domingo pola mañá, eu aconsello que vayades a San Pedro de Alcántara, a Follas Verdes, unha librería papelería que non sabría moi ben como describir, eh, <laughs> na cal pois, os vellos siareiros do Pontevedra teñen o seu lugar, ti entras ali ás 8 da mañá, hai muiñeiras sonando, fandangos, e, digamos, toda unha exposición de libros, no cal eu pude ver o outro día a edición original de mi viejo carné de Prudencio Landín. Non o vendía, o señor non o vendía eso, pero vendía outras cousas, como este clásico de Sánchez Cantón por 8 euros de saldo, Pontevedra e los pontevedreses. Eu estudiei no Sánchez Cantón. <laughs> Ninguén me explicou en 4 anos no Sánchez Cantón quen era Sánchez Cantón. <laughs> Estudiara antes en primaria no Álvaro Limeses. Ninguén me explicou quen era Álvaro Limeses. Gerardo, don Gerardo, Álvaro Limeses. Estudiei coa, coa neta ou bisneta, non me recordo, de Bóveda, Paula Bóveda, por exemplo. Non? Gerardo Álvaro Limeses, na súa geografía, bueno, na súa colectiva do, do Reino de Galicia, eh, na parte dedicada a Pontevedra, presenta fotografías precisamente de aquí de Santa Clara, de exvotos mariñeiros, de cousas das que imos falar a continuación. Este libro de Sánchez Cantón, que ten moito que ver con Figuera Valverde, é dicir, o casco monumental de Pontevedra só podemos entender grazas a este señor, mal que ben, ben que mal, a historia eh, é así. Neste libro hai un artigo delicioso que aconsello de como é Pontevedra vista por un Pontevedres no ano 2000 fala que o cemiterio de San Amaro se convertiu <laughs> nun aeródromo para autosiros que comunicaban Pontevedra cos distintos aeroportos de Galicia, por exemplo, e será unha auténtica maravilla. Non? Pero ten outro artigo que publicou no libro das festas, xa sabedes que en Galicia o libro das festas é algo <laughs> bastante importante, non? <laughs> se tes un negocio sobre todo, que se titulaba Reconstruir. Eu vou citar. Es lamentable historia la de los derribos recientes de iglesias en Pontevedra, derribos pacíficos, reflexivos, hasta burocráticos. Durante la República se demolió la Virgen del Camino, desacerto basado en motivos nada convincentes, puesto que para mejorar el barrio hubiera sido más discreto expropiar y derribar cuanto en torno del antiguo templo exigiese una urbanización razonable. Diez años después caía sin justificación la capilla de San José, que un criterio urbanista más certero hubiese respetado para servir de centro una plaza amplia, adecuada para la circulación de un futuro próximo, que se estrangulará en la angostura de su trazado actual. Esto está firmado, asignado en el año 60. No es un melindre sensiblero, ni un escrúpulo arqueológico, <laughs> ni mío, los que dictan estas lamentaciones. Concedo que los dos templos no eran joyas artísticas, vale, valían poco, pero a la vez para Pontevedra significaban mucho. Una ciudad casi nunca es fruto de capricho personal, aunque con frecuencia de él sea víctima. Formación secular colectiva son los monumentos trazos de su fisionomía y rasgos de su carácter por surgir de concreciones de la espiritualidad. Su mérito relativo lo apreciará quien desde fuera los examina, desde dentro la crítica huelga porque todo es entrañable. Producto de anhelos y desvelos de nuestros mayores, algo de lo mejor de ellos perdura en sus piedras y en sus formas. Por eso, la demolición de una iglesia vieja tiene aspectos parricidas. Añádase que pensando rectamente un monumento antiguo no puede derribarse porque no es nuestro, somos simples usuarios y quienes vengan detrás de nosotros tienen derecho a pedirnos cuentas del usufructo. Así, los de mi generación deberíamos haberlas exigido a quienes consintieron el derribo de las ruinas más poéticas después de las maravillosas de Santo Domingo que conservaba Pontevedra, los santos de Mollabao. Es decir, estamos en esta... precisamente nesta dialéctica da destrucción da natio memoria do que é o progreso, do que é a modernidade. Eh, Vilas, que fixo o estudo histórico deste sitio, outro día na súa charla definiu non moi ben. Santa Clara é un fósil do pasado. Santa Clara é un illote medieval na cidade de Pontevedra. Santa Clara tiña que ter estado destruída xa hai moitísimo tempo co sexenio revolucionario, <laughs> con todos os, os cambios e os avances do propio mundo. Non? Eu non formo parte, non fago parte do, do grupo de investigación. Eh, estas charlas só se poden deber pois, a esas dúcias de profesionais, homes e mulleres de distintas disciplinas que levan traballando aquí durante moitísimos meses. Pero eu eh, diredes, bueno, que fago eu aquí? Non? Bueno, eu fun eh, monaguillo antes que fraile. Non? <laughs> Eu son un produto e unha vítima do nacionalcatolicismo. E a mía charla vai ir, sobre todo, se queredes falar da boa obra que fixeron as clarisas, se queredes falar de cuestións teolóxicas, se queredes falar de outros ámbitos, haberá xente, evidentemente, que fale diso. Eu vou falar de poder, de conflicto, de como estas paredes permiten reconstruir todo o século XIX e o século XX a partir, por exemplo, dos conflictos eh, armados. Esta é unha fotografía tirada ano 60 na casa, na miña casa paterna. Non? Eh, o meu avó marchara a Cuba, con algúns cartiños, volvera. Na casa da miña mãe as cousas eran diferentes. Os homes marchaban de, como <laughs> carne de canón á guerra e as mulleres iban servir a Barcelona xa na época da República. Non? Era unha familia camponesa labrega. Esta xente que volveu con algúns cartiños da Habana, pois esa señora que vedes aí, a miña bisaboa, co crucifixo, beata, Enteréme moitos anos despois que era filla de soltera e aí ven un trauma <laughs> familiar que nos acompaña constantemente e criou unha familia nacional católica. Non? Un fillo garda civil que loitou contra a guerrilla, eh, dúas mulleres que foron bonxas calasancias, eh, unha estaba nas misións en Chile, na Argentina, outra chegou incluso a Guinea Ecuatorial, e temos eses tres homes mercedarios Eh, non vou falar do estudiada que foi esta familia, pero temos aí a Antonio Vázquez, que foi discípulo de Jean Piaget en París e que acabou de profesor de psicología na Pontificia de Salamanca. Temos a Paco, que foi catedrático de ética na Complutense, que sustituiu a Aranguren cando foi eh, votado á universidade coas folgas estudiantís do 56 por Franco. Temos a, a Lois Vázquez, un dos máximos expertos en Tirso de Molina. Traio isto porque temos que ver que as familias labregas galegas eran unidades de reproducción social que tiñan estrategias, que tiñan tácticas. E eu creo que a clave deste mosteiro é ese proceso de como das familias medievais eh, nobles, despois da burguesía decimonónica, como hai un proceso de certa pauperización na cal as familias labregas van colocando tamén as súas mulleres <laughs> e as súas fillas e as súas sobrinhas para que leven unha vida un pouco mellor que a que levaban eh, na súa casa. Non? E esta é un pouco eh, hai unha visita de Prudencio Landín, por exemplo, no século, eh, nos anos 10 do século XX, que fala de onde viñan as freiras de Santa Clara. Non? As superiores sempre son dos Sarmiento, do Salvatierra, dos Moscoso, eh, mesmo cando visita o convento a abadesa e a, a curmá carnal de Portela Valladares, outras son, bueno, pues, irmás do, de xuristas do Tribunal Supremo, cousas así, pero digamos que o común e <laughs> xente, son mulleres de Arzúa, de Becerreá, de Ferdedo, da Terra de Montes. A miña mãe, Eloína, cando fixo a visita aquí con, con Rafa, eh, bueno, a miña mãe deu-me dous consellos hoxe, dixo que non, non subas o púlpito <laughs> e non fales mal das monxas. Non? <laughs> é un consello inteligente. Non? Eh, pero ela saliu e dixo, que, que che gustou máis, mamá? Tal, e dixo, joa, incluso aquí dentro destas paredes notanse as clases sociais, non hai diferencias. Non? Foi o que máis lle chamou a atención. Non? Entón, nos podemos falar, se si este canzorriño do século XIII ou do século XIV, podemos falar, eh, os arqueólogos e as arqueólogas temos a síndrome de Matusalén, parece que canto máis antigo é unha cousa, máis prestixo ten. Non? Pero eu creo que a clave deste edificio é precisamente o que nos amosa na longa duración. Non? E eu estou aquí porque, eh, bueno, Robert de Ventós, un intelectual catalán, dicía que os vascos se enfrentan, os catalás negocian, e os, vasco, os galegos se infiltran. Non? <laughs> E efectivamente eu estou bueno, acostumado a infiltrarme nos sitios onde o vello non acaba de morrer e o novo non acaba de nacer. Non? Fixémolo, por exemplo, no Pazo de Meirá, xusto cando a familia deixou, a familia Franco, obrigada, evidentemente, polo Estado, obrigou a deixar aquilo, e o que a xente conceptualiza como lixo, como basura, o nivel de ocupación do século XX, ese momento non se volverá a repetir. É dicir, o que pode resistir nese momento de transición é fundamental para comprender un edificio, é fundamental para comprender, neste caso, a ocupación franquista, nunca mellor dito, deste propio edificio. E se eu estou aquí, é gracias a, a un casto San Pedro revivido, que é Rafael Rodríguez, que ahora o casto San Pedro fai surf na lanzada, <laughs> eh, <laughs> unha versión actualizada, e eh, aquí nesta charla xa houve un recoñecemento público a esta persoa, Rafa, e eu reincido que este patriota Pontevederes pois, ten moito que ver precisamente na socialización eh, deste, eh, deste patrimonio. Non? Vou vos ler un parágrafo de Julio Llamazares, un dos mellores escritores vivos en lingua castelá. Este un, un compendio de contos breves. Este chamase El hilar de las monjas. ¿no? E le va a dar unha conferencia a un pobo de Castela Eh, bueno, tenían que hacer tiempo antes de llegar al sitio, e fueron a visitar un convento que estaba siendo demolido por polo Concello de turno. El convento estaba cerca, así que le hicimos caso, Tampoco teníamos mucha prisa, hasta la hora de comer, aunque daba un par de horas por lo menos, y buscamos que calle abajo las paredes del antiguo convento de monjas de clausura, abandonado por estas hace muy poco, al quedar ya solo cuatro, y las cuatro muy mayores. Un final triste para un convento que en el año 2024 habría cumplido los cinco siglos y para el propio pueblo, que veía así como desaparecía uno de los pocos signos de su relevancia histórica. Ya a la entrada del convento, un bello patio empedrado al que se accedía desde la calle por un portón fabuloso, pudimos ver las obras que se estaban realizando en él. Dos obreros con monos de color ocre sobre los que destacaba el escudo del ayuntamiento, muy importante, y en la espalda el de la institución y el plan que financiaban aquellas obras, lo que nos hizo entender que los obreros eran parados del pueblo. Estos obreros descargaban de una carretilla el escombro que acababan de sacar del interior, apilándolo en un montón junto a la puerta. Solo se les veía a ellos dos, pero las voces y los sonidos que llegaban desde dentro indicaban que había más trabajadores y que la demolición, demolición, como decía Sánchez Cantón, que aparte rima, avanzaba a toda velocidad. Porque se trataba de una demolición, aunque el patio y la fachada delanteros, así como el gran portón, que durante muchos siglos aisló a las monjas del vecindario, pese a que muchas de ellas venían de él, la mitad había nacido en el pueblo, la mitad de las monjas, permanecían casi intocados, el interior del convento era un auténtico zafarrancho en el que en lugar de armas se usaban mazos y picos y en el que participaban no menos de 20 obreros de los dos sexos y de todas las edades y apariencias. Se veía que en aquel pueblo el paro no era una simple anécdota. Aunque mi acompañante no era de allí, varios de los obreros lo conocían, lo que nos facilitó poder andar por todas las partes, pese a la prohibición que había a la puerta. Eso y la alusión al alcalde, que era el patrón, al fin y al cabo, de los obreros. No sé si hay algún empresario que lo que se sienta aquí <laughs> interpelada. La impresión que daba el viejo convento, ahora roto y desventrado por las mazas, como si fuera un animal caído, los antiguos objetos conventuales, incluidos los religiosos, se apilaban o rodaban entre el polvo y hasta las cacerolas de la cocina y el torno que durante siglos comunicó a las monjas con el exterior permanecían entre los escombros. Era de una gran ruina, pero no la provocada por el tiempo, sino por los propios hombres, que es la peor ruina que se conoce. Eso sí, todos los muros permanecían en pie, lo que nos permitió reconstruir mentalmente, mientras recorríamos las diferentes estancias, los espacios que ocuparon las distintas dependencias conventuales, desde la iglesia al claustro o al refectorio y desde las antiguas celdas a las modernas. Estas, apenas una docena, construidas con tabiques de ladrillo muy ligero, de los que quedaban solo los trazos en las paredes y sobre el pavimento, en lo que fuera una galería seguramente por el mal estado de las antiguas o por la escasez de monjas, o por ambos motivos a la vez. Y eso que, según nos contó una de las trabajadoras, familiar directa de una de aquellas, el pueblo fue un semillero de vocaciones prácticamente hasta su final. La mujer que recordaba también cuando de niña venía a visitar a su tía monja y más tarde junto con sus amigas adolescentes a pedirles a las monjas palo dulce, una raíz que crecía en la huerta mientras nos lo contaba buscó entre los escombros por ver si quedaba alguna para enseñárnosla y que era un dulce muy codiciado por los muchachos del pueblo en aquella época, a falta de otros elaborados, nos escribió el estado del interior del convento antes de la demolición. Es increíble, nos dijo, pero las monjas lo tenían todo limpísimo y eso que ya solo quedaban cuatro y las cuatro muy mayores. Y para demostrárnoslo, señaló las paredes encaladas y la gran cantidad de flores que todavía frotaban, brotaban en el antiguo claustro. Creo que de aquí salieron unos cinco contenedores de lixo, ¿no? E nós reivindicamos precisamente o lixo, estes famosos balós, pelotas. Agora, falando con Saquín, cando entraba con Rafa, saía un neno, un pícaro que tería 12 anos, cos dous balós que embarcara, un fai cinco anos e outro fai pouco, un que os regalara o seu avó, que xa morreu, e, e saía todo contento con estes balós. É dicir, este, esta é a vida social dos objetos, isto non é lixo, non é eh, basura, non? Entón, gracias a Xaquín, aquí e a Rafa, pois eu entrei precisamente antes das esa arqueoloxía do Chan da que falaba o Dar na súa charla ou esa arqueoloxía eh, de paramentos, pois para facer un catálogo destas pelotas que vedes aquí se que está xogando Argentina-Croacia, non? <laughs> con Adidas, con Nike, é dicir, son os deuses do noso tempo, non? Eh, lóxicamente, a arqueoloxía do lixo é algo que se ven reivindicando desde hai moitísimo tempo, un dos que implantou este paradigma precisamente na Península Ibérica é o noso citado <laughs> Alfredo González Rival e nos vemos que levamos traballando nisto é un dos grandes eh, que esta sala estea chea hoxe no, evidentemente non é por min <laughs> nin pola Diputación de Pontevedra é polo morbo é por ter vivido un confinamento recentemente e a que do o confinamento pois no ámbito anglosaxón, no ámbito francés, pois xa ten unha longa tradición. Nos mesmos estamos excavando na Ribeira Sacra, somos os confinados do século XXI que imos a procurar as confinadas e os confinados do século IX, do século X, os eremitas, as eremitas, que xeneraron iso que agora se vende como a Ribeira Sacra nos canóns do Sil e do Miño. mesmo hai unha arqueoloxía da soidade. <laughs> é dicir, unha das grandes estrategias de resistencia das monxas de clausura foi o que nas fontes aparece como o estado de, de melancolía, de saudade. Non? Cadros depresivos, <laughs> non? é dicir, como falaremos eh, posteriormente. Por iso, eh, todos e eh, todas os que nos dedicamos á arqueoloxía sabemos que non hai nada como excavar unha cova, unha gruta, algo que permita a xente acceder a un mundo subterráneo que non se coñece, é como a caverna de Platón. <laughs> Non? É dicir, e acceder a este espazo vendado precisamente porque, coño, efectivamente, estamos nun convento de clausura, pero confinamentos que non veñen xa de idade media, senón que foron reactualizados. E disto vai ir un pouco, ou está indo, <laughs> a miña, a miña charla. Cantos mosteiros, cantos conventos da Galicia foron empregados como campos de concentración na cruzada contra a República Española. Non? Olla, Camposancos, Oseira, moitísimos campos de concentración que empregaron estas estruturas. Por qué? Porque, como falaremos despois de Michel Foucault, A clínica, o cuartel, o convento obedecen as mesmas estrategias disciplinarias. Non? É unha arquitectura feita para controlar os corpos, para domesticar, para redimir as almas non? e para construir identidades. A monxa de clausura, o soldado ou o tolo, a louca, etc. etc. Santa Clara non correu esa, esa fase <laughs> no, na súa, no seu percurso, pero outros montos mosteiros sí e arqueólogos e arqueólogas eh, veñen de recuperar os grafitis dos presos neste tipo de, por exemplo, eh, instalacións. Non? A min o que me interesa é como, eh, como di Michel Foucault nun libro clásico de Vigilar e Castigar, como eh, todo este dispositivo arquitectónico está destinado para construir unha identidade. Temos que ver que son mulleres segmentadas da súa familia, do seu contexto rural, burgués ou que sexa, y cómo pasan de ser María Martínez Fernández a ser Sor X desde o minuto 1 ata que morren. ¿no? É dicir, son, eh, é unha estrategia disciplinaria que, como ben dice eh, Michel Foucault, por eso a arqueoloxía é tan interesante. A arqueoloxía nos permite ver precisamente esas rupturas los muros, esas interfaces onde las eh, as normas realmente se levaban á práctica ou non. E a arqueoloxía, ao longo de pequenos detalles no percurso de como unha muller se converte en Clarisa desde que chega coa súa dote, co seu baúl, baúles aí almacenados, a vixiancia xerárquica de como este é o espazo dedicado ás novicias, non? ou como eses votos de pobreza, como a cultura material comeza a definir eh, nunha práctica cotía a estas mulleres. Prudencio Landín, nunha visita, que despois foi alcalde franquista entre o 57 e o 59, antes de Figuera Valverde, os seus fillos foron procuradores en Cortes, etcétera, etcétera, pues hizo dos visitas al convento, una el año 12 y e otra en el eh, no 51. E visita del año 12, di, se componía el convento de 40 celdas muy modestas, un comedor, un cuarto de costura, una cocina, una despensa, una enfermería, un ropero, una pequeña biblioteca y dos coros que comunicaban por medio de dobles rejas con la iglesia. Cada celda tenía una cama, una mesía de noche, un crucifijo y una luz que alumbra toda la noche según prescribe la regla. Todas las monjas se cortan el cabello en derredor hasta las orejas. Y empezamos con la disciplina del cuerpo. ¿no? Cada una de ellas, además del cilicio, si quiere usarlo, o de la estameña, tiene una túnica y un manto de uno a otro lado abrochado al cuello. Usa además un escapulario y un cordón por ceñor. Sus cabezas están cubiertas con tocas blancas, velando la frente, las mejillas, el cuello y la garganta. El continuo silencio es medida impuesta a las monjas, a no ser que exija lo contrario la necesidad de los servicios, labores, ejércitos piadosos, ejercicios piadosos. Os exercicios espirituais, os exercicios piadosos é algo moi importante precisamente no control da actividade dos corpos onde se controlan os corpos, os fluidos, os contactos, etc. etc. É eh, un dos primeiros váteres que hai en Galicia trouxeron os, os fidalgos do Pazo de Tor, en Monforte de Lemos, cando foron co conde de Lemos, virrei de Nápoles no século XVII, e trouxeron o primeiro cagadeiro que se pode considerar tal cual. É dicir, hai toda unha arqueoloxía da merda e dos excrementos que teñen moito ver. No Pazo de Meirás hai unha figura única na, <laughs> no franquismo que é o Garda Civil Granxeiro. É dicir, habilitaron un espacio para, digamos, o corpo de garda de, de Franco e estes garda civis, claro, como todos os seres humanos, cagaban e mesaban. Entón, habilitaron todo un, <laughs> un sistema para que a merda dos picoletos, dos guardas civis, por uns, unhas canas de secación foran eh, abonar as hortas das cales salían os ovos do Pazo de Meirás, é dicir, había a figura do guarda civil responsable da horta, non? É dicir, a merda e os fluidos formaban parte de todo ese sistema do Estado totalitario que era o franquismo. Non? Pois isto é o mesmo que acontece precisamente nestes eh, nestas arquitecturas como pode ser un cuartel, unha clínica, un psiquiátrico ou un convento, onde a eficacia dun dispositivo, como di Foucault de poder, é totalmente minucioso. Olalla comentaba outro día eh, das enfermidades que presentaban as monxas que obedecían precisamente algo moi importante. As fábricas no capitalismo do século XVIII e XIX están fundadas precisamente no modelo do convento, no cal é importante mecanizar os ritmos e controlar o tempo. E eh, todas esas actividades totalmente mediatizadas, controladas, eh, rítmicas e repetitivas levan a que, como Laia demostrou, ou vai demostrar, vai camiño de demostrar, estas mulleres tiñan enfermedades articulares que viñan de todos estes rituais e eh, de todas estas prácticas repetitivas ao longo de anos e anos como estar axonlladas e este tipo de cuestións ou traballar a horta e este tipo eh, de cuestións. Non? Entón é impresionante como Aquí poderíamos falar de moitas cousas, pero eh, desa necropolítica, de decir, como en necrópoles galas, por exemplo, do século III antes da nosa era, na Galia, sabemos que unha muller está ali soterrada porque leva un acus crinalis, non? É dicir, unha especie de, de alfinete, non? Pois estas son as nosas clarisas que a morte o único que levan, aparte, bueno, das mortallas e todo isto que tamén explicou Rafa, explicaron Rafa e, e Israel, pois eses alfinetes poden ser dunha princesa céltica do século III antes da nosa era ou dunha clarisa de Pontevedra, precisamente do século XVII. E isto é importante, falar de como, e que estamos falando eh, dun control sistemático da muller que vemos na longa duración. É dicir, unha cousa son os eremitorios da Ribeira Sacra, unha cousa é Aldara, Unha cosa é a aristocracia galega do século X, con esas mulleres que teñan bibliotecas, esa regla de San Frutuoso, esas reminiscencias priscilanistas que permitían que as mulleres participasen dos rituais litúrxicos en medio da natureza, outra cosa é a instauración do feudalismo no século XII, eh, a chegada do cister, por exemplo, e a chegada das ordes mendicantes que vai levar a marxinación consciente e, eh, da, propia, da propia muller. No? E iso eu creo que é o importante. No? A bula periculoso, do Papa Bonifacio VIII en 1298 xa sancionaba precisamente a clausura. Non me vou estender moito, hai investigadoras que están traballando moitísimo nesto, por exemplo, María Ángeles Saiz ten un artigo que está disponible na rede de las casas de arrepentidas, é dicir, prostitutas que acababan en casas de acollida e adicadas a clausura en Cataluña, e la clausura prostitutina, la rebeldía femenina como forma de expresión disidente. Porque, como dicía Foucault, onde hai poder tamén hai eh, resistencia. No? Ou un artigo maravilloso de Ángela Tienza, do 2014, Las grietas de la clausura postridentina, polémicas e limitaciones de las políticas de ferramiento de las monjas. No? Porque no Concilio de Trento, efectivamente, cando se establece a clausura, nun artigo que é Providencia sobre a clausura e custodia das monchas. ¿no? E vou citar a Ángela Atienza, Debía entenderse que la reputación de la Iglesia dependía de la clausura de las religiosas, igual que el honor de las familias se hacía descansar sobre la integridad y la honra de sus mujeres. También el de la Iglesia se depositaba en gran parte sobre las de las suyas, las mujeres consagradas a la religión. Esta consideración es visible en muchos textos. Siendo así, también se juzgaba que salvaguardar las virtudes virginales y evitar la infamia, siempre hubo mucho miedo al escándalo, reclamaba la máxima vigilancia y celo. De ahí la mención expresa a la custodia de las monjas del título del capítulo tridentino. El peso de las críticas protestantes no sería ajeno tampoco a estas exigencias. Por otra parte, también creemos que el rigor de la clausura tuvo que ver con otra de las apuestas firmes de la Iglesia Católica, la de impedir a las mujeres cualquier intervención activa de perfil ministerial en el mundo religioso, la de alejarlas de cualquier posible ascendencia social vinculada a las funciones sagradas. También hay quien, como Karl Norberg, ha sugerido que la insistencia que puso la Iglesia Católica desde Trento en la importancia de los sacramentos y su administración monopolizada por los hombres tendría este correlato de desplazamiento de las mujeres eliminadas de este servicio activo y limitadas a la oración y la vida contemplativa de forma eh, única y eh, absoluta. En 1664, Felipe IV, que se tomaba muy en serio todo este tipo de exquisiciones, pues, eh, bueno, fai o que pode para que o anuncio apostólico estea contento con manter o rigor <laughs> da clausura. E consérvase un documento do arcebispo de Granada no cal, digamos que, eh, é o desideratum, no? de, o que temos que facer coas monsas na clausura. Son seis puntos, moi brevemente, rapidamente. Un, que ninguna religiosa poda tener visita por parte reglar, torno, reja o locutorio, ni outra cualquier parte con persona alguna, fuera secular ou regular, se non fuere con padres, hermanos o tíos suyos, que las rejas de los locutorios se cierren de suerte que por ellas eh, no puedan entrar los brazos ni juntar las manos, que las monjas no puedan abrir ni leer su correspondencia sin que antes la hubiera registrado la superiora, que debía vigilar si era sospechosa. Cuarto, que llevarán los hábitos y tocas con toda decencia, y según sus reglas, sin ponerse color, trajes ni adornos de seglares ni tampoco pudieran llevar el cabello largo. Que las preladas impidan que entren seglares en la clausura con pretexto de llevar y entrar alguna carga. Que estos mandatos se pongan en los libros de las elecciones de las preladas y que tras ser elegidas las porteras o sacristanas se les intimen para que siempre estén en eh, observancia. Y esto de lo que se trata disciplinar os corpos, construir a identidade da Clarisa, e aquí o que temos é unha comunidade que establece un sentimento, un espírito de corps, que é o que caracteriza, por exemplo, a milicia. Non? Esta é a porta de acceso ao arquivo. Outro día comentaba o compañeiro que desapareceron documentos do arquivo entre o ano 2014 e 2017. Por que? Porque as unidades do exército <laughs> e as, as comunidades religiosas conciben que todo este patrimonio forma parte da súa propia identidade. Eu, por exemplo, teño unha anécdota en, na, na base militar de Araca, en Vitoria-Gasteiz, onde no seu día ETA empotrar aí un, un coche bomba e tal, estaba o batallón Flandes, <laughs> dirixido no seu día por Camilo Alonso Vega, unha das unidades de élite dos sublevados na Guerra Civil Española, e eu fun ali e teño unha sala histórica na cal está o legado da unidade. Ben, eu cando fun ali no 2014 trasladábase a unidade do batallón Flandes a Zaragoza. Y ali había, bueno, un patrimonio que nos pertence a, todo, <laughs> a todos os españoles. <laughs> e non, eles escogían, elevaban ese acervo, ese legado, candaeles eles a Zaragoza, porque forma parte do seu legado. E ali había incluso un libro encadernado, escrito a Mao moi ben, que fixeran unhas monxas de Orduña, e de, digamos, dos servizos prestados por esa unidade no exército franquista ao longo da Guerra Civil, e con todos esos documentos, pues, marchaban como se teñen que ir a Polonia, ou teñen que ir a OTAN, ou teñen que ir a tal, eso non forma parte do noso patrimonio. Por eso, este horror vacui que vides aquí, <laughs> pois habería moito, moito que dicir nunha sociedade democrática do século XXI. Non? Se isto pertence a unha comunidade religiosa ou isto nos pertence a todos nós. E isto ten que ver precisamente porque do arquivo, e como somos arqueólogos, cando abrimos esa porta, o único que quedou do arquivo das Clarisas que está en Santiago e que non sabemos que hai, é isto escrito pola Madre Superiora, archivo, unha caja, rollos microfilmados. Non? Isto é o que os franceses chaman a historia, a historia miet, eh, a historia en migallas. Non? E isto é o que a sociedade galega saberá do arquivo <laughs> do calxa, desapareceron moitos documentos ao longo dos próximos anos. Non? E isto obedece precisamente a este espírito de corpus. E, bueno, Poderíamos falar tamén do que fala Foucault, que xa non o vou citar, porque, bueno, xa vou bastante mal de tempo, pero quería facer fincapé nisto, porque me parece bastante importante, non? Como esta cerca, esta muralla, temos toda a xeografía, todo o mito, non? daquela muller medio extraña do século XVII que fixo esta muralla. Eh, na contrarreforma, no século XVII, eh, eso da, da abadesa ou da muller, ou do Freire que construe, constructor, um, repítese ao longo de toda a Península Ibérica. Nos vemos Leonardo González, que ten moito que ver no relato que se explica nestas visitas guiadas está clara e, máis eu no Barbanza en Cespón atopamos visións xeográficas moi parecidas no século XVII sobre mulleres beatas que construen mosteiros, que levantan murallas. Bueno, isto obedece un pouco a todo ese espírito. Non? A Escola Francesa dos Anales, la cidade das murallas, pois falan precisamente como isto unha metáfora da cidade de Deus e do Apocalipse de San Juan, las murallas están construidas con jaspe y la ciudad es de oro puro, similar al terzo cristal. Los cimientos de las murallas de ciudad están adornados con todo tipo de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Bueno, eh, este análise de paramentos que ten feito de todo o edificio tamén hai que facelo nesta muralla. Temos que ver que é unha muralla dentro da muralla da muralla. No? Coñecemos a muralla da cidade de Pontevedra. No? Estas mulleres estaban segmentadas dentro dunha muralla, dentro da cidade amurallada ou fora da cidade amurallada. No? E, eh, por exemplo, aquí, eh, bueno, vou utilizar o, o cursor. <laughs> e aquí temos probablemente a parte do paramento medieval e como efectivamente no século XVII se construe en paramento. Temos os documentos dos canteiros, temos eses canteiros medievais moi cachondos nos canzorriños, con temas sexuais, etc. etc. É, dicir, é moi interesante todo este eh, discurso contrasemónico que aparece nas paredes, nos relevos, en todo este tipo de cousas. Esta muralla está cerca garda unha historia moi longa. Se vedes a parte no, no parque infantil está a muralla perfecta, probablemente desde o século XVII está impoluta, pero na parte de Barcelos vemos eh, pedras reutilizadas mesmo co, coas grelleras de, de canteiros de que se reutilizaron pedras de outras construccións. Vemos interfaces claramente de reformas, vemos vanos, vemos incluso hai un número dun portal dunha vivenda. Hai fotos dos anos 50-60 en Barcelos que vemos estruturas adosadas a muralla das cais quedan elementos metálicos. Sabemos que no 59 un temporal, unha treboada, mandou tomar por saco parte da, da muralla e gracias a Filguera Valverde <laughs> e o gobernador civil pois, conseguiron, como veremos agora, cartos para eh, renovar. Vedes aí o cemento, pois, na parte de Barcelos eso foi refeito. É dicir, hai unha historia moi longa que vai moito máis alá de que unha monxa medio pirada ou medio <laughs> eh, tomada de Deus, pois ergueu esta muralla. É dicir, é unha historia moi, moi longa. E a arquitectura, como di Foucault, sirve para xenerar persoas dóciles, pero tamén conoscibles, é dicir, que podan ser eh, eh, coñecidas. Non? Entón, estamos diante dunha arquitectura eh, orgánica, pero tamén celular. Non? E vou vos ler este libro maravilloso de María Sánchez, veterinaria, humanista, Eh, feminista, mm, muy brevemente, eh, veterinaria, como digo. En 1665, el inglés Robert Hooke, uno de los científicos experimentales más importantes de la historia, publicó el libro Micrografía, un compendio de 50 observaciones al microscopio y al telescopio con sus correspondientes dibujos. Es en este libro donde aparece por primera vez en la historia la palabra célula, al estudiar al microscopio una lámina de corcho de alcornoque, Hooke descubrió que el material se disponía en el espacio a modo de compartimentos. Esta disposición del corcho le recordó a las celdas, como se llaman también las habitaciones de los monasterios. La primera célula descrita en la historia recuerda a una habitación. Un espacio delimitado por cuatro paredes, un lugar a salvo, un sitio donde refugiarse, dormir y rezar. Una habitación propia, como reivindicaba la escritora Virginia Woolf, aunque quizás nosotros llevamos el significado de la palabra celda hacia otro extremo, a una sensación contraria, claustrofobia, soledad, encierro, falta absoluta eh, de libertad. Eu podía traer aquí locutorios, eh, tornos. É curioso porque a FIFA tamén utiliza tornos non? para entrar nos estadios, é <laughs> unha cousa bastante curiosa, non? Eh, de distintas prisións, de distintas cadeas de, de Europa Occidental, porque a mesma que también eran espacios de libertad aquí dentro porque había una sociedad de clases, sí, podemos debatirlo, ¿no? Pero esta arquitectura está feita para que a mujer que dorme ahí dentro esté apechada por fuera. Es decir, este cerrollo resume absolutamente esta eh, opresión de, género. Cuidado con Prudencio Landín, vuelve, no ano 51 Edith, e todas aquellas santas mujeres tienen que decir algo, porque todas saben del mundo, a pesar del recogimiento claustral. Pero hablan sin interrumpirse, ordenadamente, disciplinadamente, administrando maravillosamente el silencio y la palabra, como si no fueran mujeres. Nadie desentona <laughs> ni altera el ritmo. Ahí está a disciplina que procura a redención de las almas, o control de la mujer, eh, todo este tipo de cosas. Voy a ir bastante... Vale. Son las 8 de 12. Estás moi aburridos? Aburridas? Ben, seguimos. <laughs> o pendón. Eh, ben, eu quería facer fincapé en pequenos obxectos. A verdade é que importa máis ou menos o contexto, pero eh, a miña liña argumental é o conflicto. É dicir, o século XIX e o século XX vistos a través dun convento de clausura. Porque, como digo, podemos centrarnos na tixola, nos ovos que a xente que casa pois deixaba aquí. Podemos falar dun espazo inocuo, aséptico, eh, de mulleres que, bueno, que fan un cuello con chalina para a señora, por exemplo, o Faro de Vigo que fala do Watergate, eh, de los obispos preocupados polo deterioro da de moralidade pública. Non? Pero, obviamente, este recinto viviu eh, circunstancias moi interesantes que non están moi claras na historia do convento. Cando che, os corsarios ingleses, estas monsas que fuxían, ¿no? <laughs> daqui, a Guerra de Independencia, o sexenio revolucionario, a espiral logarítmica, ¿no? esas <laughs> monsas que o seu destino evidentemente era que desaparecera este convento, pero que pasou? Chegou a, a primeira restauración borbónica, chegou o cardenal Pallá, que estaba máis pa acá que pa allá. <laughs> o cardenal Pallá, que no Pazo de Tor se va des outra vez a Monforte de Lemos, hai un retrato do cardenal Pallá cun, cun burato dun tiro nunha liorta familiar. O cardenal Pallá, que promocionou as excavacións arqueolóxicas para demostrar que estaba aí Santiago Cebedeo eh, soterrado na catedral, vinculado ao tradicionalismo carlista, etc., etc., etc., pois a restauración permitiu que estas monxas que fuxiran a Tui creando unha escola para superar ese número mínimo de monxas que había que ter, pois a restauración borbónica foi o que explica que as clarisas estivesen aquí até aí prácticamente nada. É unha anomalía <laughs> histórica en toda regla que obedece o poder, o conflicto e o general Pavía que entrou da cabalo nas cortes españolas, non? ni máis eh, ni menos. Ben, temos este pendón. Esta fotografía facilitou Leonardo González, eh, que estivo moitas batallas con nós, con Rafa comigo, que ten moito que ver, como digo. Eu a primeira visita que fixen a Santa Clara foi, foi a primeira visita organizada polo Concello da Deputación, eh, a guía foi Emma, que foi unha visita guiada, non sei se está aquí presente, pero bueno, eh, maravillosa, eh, e bueno, Leo tamén tivo moito que ver con isto. Ben, este é un pendón, ou uns pendóns, a las palabras las carga el diablo, que levaron as monxas cando andase cando marcharon daqui. Habrá que preguntarse se isto é patrimonio público ou non. non? Valdeiraron tamén ese retábulo da Virxe dos Desamparados, etc. etc. Ben, eh, no ano 2012 as monxas decidiron poñer estes pendós aí, vedes, este espazo temos que entender vendo os valdeiros, non? <laughs> non é horror vacui, é dicir, aquí faltan moitísimas cousas. Non? Eh, eu defendo que as monxas foron eh, un soporte simbólico para o nacionalismo español, para a creación, do, evidentemente, do Estado-Nación Liberal no, no século XIX, pero tamén xa de antes. Estes son os pendós do Batallón Provincial de Pontevedra número 21, Despois atopamos restos do outro batallón que era o número 22, pero en 1734 Felipe V de Anjou, despois da Guerra de Sucesión, para afianzarse no poder, establece que todas as provincias, bueno, as provincias non existían daquela, pero bueno, en, en distintos territorios, eh, houvese unha especie de milicias populares que se pudieran activar en caso de guerra. Non? un deles era o Batallón Provincial de Pontevedra. Non? Ben, eh, en 1808, o 7 de suño de 1808, os batallóns que loitan xa na francesada contra os franceses, pois veñen aquí e eh, bendecir estes pendós e despois da Guerra de Independencia, sobre todo da Batalla de Ponte Sampaio, quedan aquí eh, baixo a custodia das monxas clarisas. Este vencello entre milicia e clarisas evidentemente obedece ao nacemento da nación española. E isto é moi interesante porque eu creo que isto é unha boa oportunidade para tentar descolonizar o espazo público de Pontevedra. Xa non falo de desfascistizar, <laughs> que falaremos despois, Falo de descolonizar. No mes de febreiro veu Cristóbal Ñeco, que é un dos meirandes arqueólogos sudamericanos colombiano, e fixe un paseo por Pontevedra, e cando chegou aquí, ficou pampo, case lle dá un infarto. E dice, pero verga. <laughs> pero en serio. <laughs> Morillo. Claro, Morillo venceu os franceses en Ponte Sampallo. Pero despois aliado cos 100.000 hijos de San Luis, fodeu a xente de Vigo, que eso tampouco está mal, hai que dicilo. <laughs> Cando acabou o trino liberal, en Ponte Sapallo, volveu foder os liberais porque ele era absolutista. Pero que ele estuvera en Nova Granada, cunha política de terra queimada que preguntade por este home en Venezuela ou en Colombia. É un criminal de guerra. <laughs> Total, non? E aí temos a los héroes de Ponte Sampaio acaudillados por Morillo. Eu quero agradecer ao equipo de, de Arqueoloxía de, de Santa Clara e, sobre todo, a Aldara, restauradora, que deu unha charla fantástica, hai, non sei, dúas semanas ou tres, e eh, tivo bueno, pues, o detalle de deixar estes últimos materiais referidos ao conflicto pues, pois, para esta charla de hoxe. Non? Eu, cando puxen aí a cadena de casualidade, decían Atención, Santa Clara sigue dando sorpresas. Dice, atención, no se lo pierdan, hay balas en Santa Clara. <laughs> y digo, bueno, pues muy bien. Vale, ven, eh, esto evidentemente gracias a su equipo de, de excavación, este un botón, ¿no? para muestra un botón, nunca me lo dito, e aparece o número 22. Eh, a ver, nós traballamos moito en de da Guerra Civil, arqueología do conflicto, bueno, eh, no, no se trata agora de entrar aquí, Claramente, a tipografía dese número é claramente decimonónica, é do século XIX, e é un botón claramente militar, dun uniforme militar, dun soldado de infantería, home, do exército español da, de mediados, segunda metade do século XIX. Non? Claro, que fai o resto dun uniforme militar nun convento de clausura onde hai tornos, hai locutorios, hai accesos, hai un control sintáctico do espacio, ideas, persoas, mercadorías, obxetos, quitando os balóns que entran polo aire, claro, <laughs> non tiñan drons as monsas daquela, está todo controlado. Entón, todo o que aparece aquí dentro, como falamos os arqueólogos, son contextos pechados, nunca mellor dito. Eh, que fai un elemento dun uniforme militar vinculado a un home, non? Pero que a cousa ten máis, máis aquel, non? Porque, claro, o exército liberal español está organizado en regimientos de, de infantería e o número 22 sabemos que o regimento Gerona, eh, denominado alcumado El Temido. E El Temido por qué? Porque podemos falar do procés catalán, que hai xente que chama os sucesos políticos, no? de, do procés catalán. Ben, pois no século XIX houve moitos sucesos políticos. Tú entras na página do Ministerio de Defensa e o regimento de Infantería número 22 estivo en moitos sucesos políticos, que eran hostias que se daban os progresistas contra os conservadores, Narváez contra Espartero, etc. etc. Entón, o Estado mobilizaba este resimento a dar estopa lei onde fixera falta, Tarragona, Barcelona, Cádiz, etc. A única vez que estivo este resimento en Galicia, e isto eu creo que vai ser bastante ben valorado por algún segmento político da corporación municipal, <laughs> foi na represión da Revolución Galega de 1846. Liderada en Pontevedra, Mártires de Carral, bueno, estamos nos ubicando, Antolín Faraldo, provincialismo e a orixe ideolóxica do nacionalismo galego. Non? En Pontevedra, un comandante da Garda Civil dirixiu, <coughs> digamos, aos sublevados, que neste caso eran os vos, que Manuel Buceta del Villar, que era un tipo de portas, en portas, de portas tamén era Domingo Fontán, É unha historia maravillosa. Eh, il marchou despois con Solís para tentar liberar Coruña. Eh, acabaron en Santiago na batalla de Cacheiras. Il acabou fuxindo disfra disfrazado de muller a Portugal e despois acabou o servicio do Estado liberal pois mesmo loitando contra os rifeños e os rifeños que eran moi cachondos, bastante parecidos aos galegos, chamaban de farruco, <laughs> que me parece fantástico. Non? Ben, eh, A min gustame pensar, e aquí empezaría a literatura, se hai alguén aquí que queira escribir sobre isto, que un destes sublevados provincialistas pois, se refuxou aquí en Santa Clara, namorouse da abadesa e acabou aquí traballando nas hortas, non? e eh, comeron perdices <laughs> e todo este tipo de cousas. Non? Pero, bueno, algunha explicación habrá, que foi unha donación, unha doazón de roupa décadas despois, non sei se no revolucionario, cando se ocupou o, o mosteiro que pasa, viñeron tropas do exército cando aquelo do hospicio, non sei que, non sei canto, bueno, está totalmente aberto. Pero, desde logo, temos un abano cronolóxico, temos unha historia que se vencella. A única vez que estivo en Galicia este regimento foi en 1846, non? Tedes aquí o botón que despois o podedes ver, non? Despois, os nosos colegas arqueólogos, as arqueólogas, atoparon tamén este cartucho que, eh, bueno, eu estuve na Universidade do País Vasco varios anos e ali abrimos unha liña de investigación sobre arqueoloxía das carlistadas. No? Tedes que ver que o exército regular liberal eh, bueno, pues estaba bastante ben armado, pero os insurgentes carlistas pues, botaban mao de armamento, sobre todo, que viña de, de Francia. No? E este é un cartucho eh, eh, Le Fouché, que eh, bueno, era utilizado tamén eh, polas milicias carlistas, sobre todo en, en Navarra, en Cataluña, en, eh, en o País Vasco. Este en concreto é interesante porque ten o calibre que é o 16 e o símbolo da Société Française de, de Munición de París, que foi creada en 1884, é dicir, xa temos unha referencia, había moitas fábricas armeiras, despois en Guipúzcoa, Eibar, había fábricas armeiras que fixeron adaptacións deste modelo, pero este en concreto porque ten un cometa, no? falaba antes da espiral logarítmica, no? hai un cometa un cometa, <laughs> como o cometa Halley, que é o símbolo da fábrica, e sabemos que é posterior a 1884 e ainda ten restos de cartón. É un cartucho que veu de París, efectivamente, pero que era empregado sobre todo como escopeta de caza. Porque había revólveres, de feito, o exército español en 1858, e despois dunha reforma no 63, empregaron este revólver, que foi moi utilizado na guerra de sucesión, eh, na guerra de secesión eh, estadounidense, E o señor Lafouché, na Exposición Universal de, de 1851 en Londres, pues, bueno, abriu todo un mercado. ¿no? Eh, que pasa? O exército español empregou isto a nivel experimental, pero en 1871 empregaron como rifle, digamos, oficial o Remington, famoso, ate que en 1893 se asimilou o eh, Mauser alemán, eh, que foi empregado polo exército sobre todo sublevado despois na, na Guerra Civil, eh, que ata que foi sustituído polo CELME, bueno, isto é unha fricada moi grande <laughs> eh, que vedes, pero o que é interesante é que claramente este calibre e este tipo de munición estamos falando de que aquí se empregaron escopetas de caza que probablemente teñan que ver co cuidado das hortas destas mulleres que, claro, había que loitar tamén contra os ataques aéreos das aves que iban contra a froita, contra este tipo de cousas, igual que había curas trabucairas, <laughs> no carlismo, pois pues igual a a abadesa de aquí estaba armada hasta los dientes. Es decir, eh, ahí está a prueba. ¿no? Muy rápidamente volvemos a este horror vacui e este vencello entre Santa Clara e o nacionalismo español e a creación da, do Estado-Nación Liberal Español. Esta é unha fotografía de Otto Bunderlich. eh, se vos fixades, bueno, non sei onde desea a paleta das monchas, aquí vedes que hai un barco pendurado aquí. Sánchez Cantón, nese libro, fala de que eh, aquí en Santa Clara había moitos esbotos de estampas e de barcos mariñeiros. Isto é moi común en Galicia, pero non son na lanzada. En San Estevo de Rivas de Sil, na igrexa, en plena Ribeira Sacra, tes esbotos de mariñeiros aí, non? E, efectivamente, pois aí, que supoño que tamén levarían as monxas, non sei se me pode corregir aquí alguén, había esta estampa da Goleta Cruz. A Goleta Cruz Isto foi publicado... Hai moitas publicacións de, de Santa Clara pois, en revistas como Corpus de Pontevedra, <laughs> mm, este tipo de cousas, nacional católicas, pero xa no século XXI. E, efectivamente, había estas estampas desvotos e a Goleta Cruz, pois, un home que as pasou canutas no Atlántico, en 1857, volvendo eh, de Montevideo, no Río da Plata, pois eh, sobreviviu e puxo este esboto a virxe dos desamparados. Pero interesante que a Goleta Cruz foi gobernada por Méndez Núñez hm, entre 1851 e 1853, ese prócer Pontevedrés como capitán de navío, e levou a Goleta Cruz en 1851 de Cádiz a La Habana para levar información moi importante para loitar contra os patriotas cubanos. Volvemos ao tema da descolonización un pouco. Méndez Núñez Eh, todos pasamos polo Museo de Pontevedra, que temos ali a, a Numancia, non? <laughs> Ese, esa, eh, o primeiro acorazado da Armada Española. Bueno, pues, fundamentalmente era un criminal de guerra, non? É dicir, eh, podemos falar da Guerra do Pacífico, eso po, lo podo contar outro día, eu traballei en Chile, en Atacama, isto está moi recente. Eh, España deixara de ser unha potencia colonial e eh, nos anos 60 do século XIX pois, decidiu mandar a Armada, bueno, non saben por qué, contorneando Sudamérica, un pouco así, bueno, para esta hermandade da hispanidade, a cousa acabou moi mal. Acabou nunha guerra, <laughs> declarando a guerra Perú, eh, Chile, Bolivia, a España, que é o famoso, bueno, a batalla do Callao, todo este tipo de cousas. Non? E España mandou unha misión científica. Claro, eses científicos ficaron na selva amazónica, no deserto de Atacama, en plena guerra contra os países nos que estaban. É unha historia fantástica. Unhos se suicidaron, outros Almagro, que era o arqueólogo, baixou polo Amazonas con momias de atacameñas, que están agora aí zapateadas no, no Instituto de Medicina Legal da Complutense, que están sendo reclamadas por estas comunidades, bueno, un cristo tremendo. Non? E eh, Méndez Núñez pues, bombardeou incluso hospitais de Valparaíso, bueno, cosas un poquinho feas, non? pero bueno, Méndez Núñez é o grande prócer da nosa armada eh, española. Non? Entón, é moi interesante este vencello de, do pendón de Murillo, da goleta de Méndez Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. Este vencello do nacional catolicismo e así como se conforman as propias ideoloxías. No? En esta leña, eh, xa vou, son as 8.28, é o seguinte casquillo. Este casquillo, nós temos traballado moitos frontes da, moitas frontes da Guerra Civil, eh, se ten un buratiño no culot, na vaina, é que foi percutido, é dicir, que foi disparado. ¿no? Pero neste caso non foi disparado Vale. Eh, despois, normalmente no culot aparece moitísima información. Aparecen as iniciais da fábrica, o ano... É dicir, neste caso está totalmente liso. Como vos digo, este foi o fusil eh, oficial do exército español desde 1893 até os que fixestes a mili, que eu non a fixen hasta que entrou o Celme. Eh, de feito, bueno, había un Mauser Coruña que se empezou a facer na fábrica de armas de Coruña a partir do ano 43, bueno, unha historia, non? Pero, bueno, aparece aquí dentro tamén. Non? É dicir, eh, e este é un símbolo, podemos chamar así, da Guerra Civil Española. E aquí, aproveitando que temos, non sabedes a sorte que temos aquí nesta cidade de ter unha persoa como Xosé Estevez, que eh, é o autor de libros maravillosos que me vai ter que asinar despois como Os anos do silencio. Non? Entón, eh, bueno, é auténticamente maravilloso. El fala do caso do alcalde comunista de Pontevedra, Manuel García Filgueira, que era de Mourente, bueno, acabou acubillado, non sabe a súa historia, se entregando no ano 49, xa moi moi tarde. Eh, o grandioso Lisky Ben, o meirande represor, que para isto é unha historia tamén moi curiosa, que, bueno, eu vou un fisioterapeuta aí a, aquí <laughs> perto, que que bueno, estudia os compostores galegos, as, compotor, as compostoras tradicionales, mar, marcha a Centroamérica, a Guatemala, a estudiar os hueseros, non? E este tipo de cosas eu faláballe de que o libro máis importante da medicina popular galega foi escrito por Víctor Lisquivén, non? O grande represor nesta cidade, un auténtico animal, non? que despois foi mm, esta é a clave non? do Estado do fascismo español. Unhos fixeron o traballo sucio <laughs> e outros despois puseron a cara e se beneficiaron. Non? Entón, Víctor Lisquiven foi destes que fixo o traballo sucio. Pero, bueno, isto mm, case mellor que o explique o propio Xosé Esteves, pero unha das versións orais que circulaban pola cidade é que este home se refuxara entre as paredes de Santa Clara. Eu non sei se é verdade ou non, pero, novamente, pareceme bastante suserente, porque sí que houve casos. Non? E é moi curioso como eh, Prudencio Landín, nesa visita que fai do 51, recolle isto. Ano 31, o gobernador civil de Pontevedra é don Vicente Varela Radío, que era masón, era do Centro Republicano de Santiago, foi gobernador civil no 31, cando surde a República, a Segunda República Española, entre abril e suño do 31, despois foi gobernador civil eh, de Ourense, pero eh, en maio de 1931 é certo que houve unha vaga de queimas de conventos por todo o país. Non por todo o país, no centro-sur do país. Isto é certo, e isto fixo moitísimo dano desde o punto de vista propagandístico, a República, e a República perdeu certos apoios non? por estes eh, movimentos. Pero, bueno, o interesante é que no ano 51 recolle isto, aludiendo aos peligros que hayan podido correr las monjas durante os momentos borrascosos da última república, Prudencio Landín, como vos dixen, foi, bueno, era un home conservador, de derechas, do Partido Agrario Español nos de la República, alcalde franquista. Eh, los momentos borrascosos nos dice la abadesa, es natural que nos alarmásemos, sobre todo en aquel mes de mayo, en que eran incendiados en Madrid algunas provincias los conventos de las iglesias, pero en honor a la verdad debemos decir que el entonces gobernador don Vicente Varela Radío ha tenido puesta su máxima atención en esta santa casa para que nadie atentase contra ella. A altas horas de la noche venía personalmente a un lugar próximo y desde allí nos hacía saber que estuviéramos tranquilas. Alguna vez lo acompañaba la Guardia Civil. Todo eso tenemos que agradecerle. Cuidado, ¿eh? estamos falando do ano 51, 52. O franquismo non lo agradeceu, evidentemente. ¿no? Eh, este home que dirixía o Hospital Clínico de Santiago de Compostela foi evidentemente represaliado, foi condenado a 12 anos, despois a, a 6, estivo no cárcere en Cádiz e rematou a súa condea sendo confinado eh, no seu domicilio en Pontevedra. Non? O que defendeu as mosas de clausura acabou eh, clausurado. Non? E todo o entorno de Santa Clara pois, agocha unha historia bastante tétrica. Non? Eh, Eu ainda non, non me creo que nesta cidade pudera vivir cousas como do outro día de, destas de jornadas contra a impunidade do franquismo, cando se fixo unha recreación nas ruas de Pontevedra sen previo aviso do que foi o franquismo nas rúas, que foi algo totalmente espectacular. Aí na peregrina <laughs> Claro, cando empezaron a, os falanxistas non? a tirar libros non? desde unha... Era unha recreación, non? Eu me acordo que empezaron a berrar, viva Franco, e había un neno, bien! <laughs> claro, porque había moita algarabía, non? É dicir, a xente na pre... había unhas, unhas peregrinas aí inglesas que estaban flipando, pensaban que aquilo iba en serio, Tamén había algún de Vox por aí que se veu arriba e digo, viva España! <laughs> Pero realmente foi espectacular. É dicir, eu creo que os que organizaron eso non saben o fito espectacular que foi para esta cidade na cal hai 12 anos chamaban da Diputación no? durante o, Louza, o Louzanato dicindo, censurando e dicindo que non se podía falar da represión no Salnés, por exemplo. ¿no? Eso teño vivido eu. Entón, pasar de eso a isto a mí me parece unha cousa fantástica ¿no? <laughs> e agradezo o Servizo de Memoria Democrática desta corporación. ¿no? Desto podo falar, Sos Estevez como a Garda Cívica da Plaza de Barcelos non? torturaba a xente e, e incluso unha moto facía ruido para que non se escuitaran eh, pois os berros dos, dos represaliados dos represaliados políticos. Bueno, sabo moi rápido. Como digo, unha das líneas argumentais da miña charla é o nacionalcatolicismo. En esta Eh, neste papel vai xogar un papel evidentemente moi importante José Filgueira Valverde. Non? José Filgueira Valverde, como director do Instituto, crea unha, unha cofradía para as festas do, do Corpus, a, a Cofradía do Espírito Santo eh, de alumnos e exalumnos do Instituto, ¿no? que, que é bastante curioso. Isto podía ser perfectamente a ábsida de Santa Clara, pero a ábsida de San Domingos, que son idénticas, ¿no? como ben falou Nodar e outra xente en charlas en charlas anteriores. E mm, vou vos ler, porque teño aquí, disculpademe, é que a impresión está un pouco mal, A ver se topo por aquí. Un momentiño. Un texto da revista Teucro. A revista Teucro era o voceiro do instituto cando Filgueira pois era o, o director. É un exemplo maravilloso precisamente deste nacional, este ambientillo non? no Instituto de Pontevedra no ano, no ano 60. Non? Via Cruces en Santa Clara. En esta hora solemne del Viernes Santo, la voz de Vigo quiere ofreceros una de las solemnidades más íntimas, impresionantes y rodeadas de ambiente artístico que se desarrollan en Galicia y aún diríamos en España durante la cuaresma. El Viacrucis, Crucis, que la Cofradía del Espíritu Santo de alumnos y exalumnos del Instituto Pontevedra viene celebrando los viernes en la Iglesia Conventual de Santa Clara. Todo contribuye a que esta ceremonia tenga un carácter excepcional. Los textos literarios del Via Crucis, la música a voces solas, el ambiente al lado estos nenos cantores de esta cofradía también iba a cofradía dos excombatentes de la Cruzada Nacional también, que daban también vidilla o corpus en Pontevedra. ¿no? Los textos han sido seleccionados por los alumnos de las clases de literatura del instituto recorriendo las obras de los autos del siglo de oro y son recitados por los propios escolares. La música se ha seleccionado también entre las más bellas páginas de la polifonía clásica. Algunos compositores famosos actuales han dedicado composiciones al coro para estas solemnidades porque son también los cantores del instituto los que bajo la dirección de Fernández Cabeiro realizan esta labor musical. Por último, el ambiente. Ambientazo. Hemos entrado en el convento por un amplísimo portalón resonante de ecos. Huele a cera y albahaca, a incienso, a estameña, esta fragancia inconfundible, olor de santidad de los conventos de clarisas. Por aquí entrarían Sor Isabel de Rávena la Santa y Sor María de San Antonio la monja fraile. Así resonarían los pasos del Padre Isla de Sarmiento cuando venían de visita a las viejas freilas que tienen su jardín amurallado al borde del Lerez Liseiro. Hemos pasado por la sacristía llena de cofrades pequeños y mayores que se visten sus hábitos rojos con espalda en capa y leve cola, gola y muceta blanca, tan de una lejana liturgia escolar inglesa. Y hemos salido de la iglesia, estamos en ella. ¡Qué maravilla, amigos! La luz de la lámpara, del sagrario y de unas velas de los altares arrancan brillos riquísimos a los retablos. Ustedes que imaginar todo esto, porque esto no existe, ¿no? Se dice, eu fixera unha obra de teatro, o meu pai era profesor de teatro, que era el retablo de las maravillas de Cervantes. Non? Era un timador que iba polos povos de Castela, non? e dicía que, bueno, que había un retablo de maravillas que ninguén vía, pero as clases privilexiadas dicían que vían o que non existía. Non? Cervantes maravilloso, bueno, pues estamos aquí neste retablo das maravillas. Se dice que tienen el mejor oro de Galicia. E, de feito, aquellos nosos colegas arqueólogos atoparon un anel de ouro nunha lixeira. Non? Tres coros superpuestos con celosías cobijan a las monjas que rezan todavía su salmodia. Hay un reloj de sonería que desgrana lentamente las horas. Bajo la dolorosa, el cuerpo de San Vicente Mártir vestido de su diácono. Sabes que está, bueno, o estaban, no sé, a reliquias de San Vicenzo, Muy cerca de nosotros un retablo encantador, el de los desamparados. Nada hay aquí que no tenga dos siglos. Ha cesado ya el rezo de las monjas, el sacristán renqueante ha recogido en el torno el Cristo que se lleva en la ceremonia. ¿Tiene alguna educación especial? es el Cristo de la buena muerte, dicen que es viejísimo. La de monjas que habrá visto morir, que yo pregunten a Olaya. ¿no? El reloj ha señalado la hora del comienzo del Via Crucis. Mucha gente, pero absolutamente silenciosa, en los bancos del centro de la iglesia salen haciendo la genuflexión por parejas ante el altar los que van a leer las estaciones y se colocan ante ellas pegados a los muros. Una pregunta aquí. Hay muchos hijos de escritores, hijos y nietos. Ahora salen los cofrades con sus luces, hacen también la reverencia y van a colocarse a lo largo de la iglesia. Columbramos mejor las imágenes de los retablos cercanos y en lo alto las frías ojivas góticas. El rojo damasco de las colgaduras contrasta con la pátina de las viejas piedras. Uno de los faroles arroja su haz de luz sobre los blasones del sepulcro que alguien supone del almirante Álvar Páez, hijo de Charino. Salen de la sacristía los cofrades que llevan al Cristo y, por último, el arcipreste, que es don Lino García, que yo creo que te es que de xaico cos nenos cantores, con outros sacerdotes, pola señal de la Santa Cruz, etc. etc. Non, entón, bueno, Santa Clara forma parte Eh, e é curioso porque neste horror vacui hai comunidades rurais da contorna de Pontevedra que están loitando para levarse ou facerse. O, sea, unha cosa é o cristianismo popular, outra cosa é eh, as campás, é dicir, ese, ese mundo do antigo réxime que aínda se pode esculcar e apreixar na cidade de Pontevedra en tradicións populares totalmente respetables, Eh, e é curioso como este sitio mantén algo telúrico ou un, algo atractivo. Non? non o iba a contar agora, pero vou non contar. A min chama moitísima atención non hai tal concentración de negocios nunha rúa de Pontevedra como a rúa Santa Clara adicados ao benestar psíquico e físico eu non, non o conozo. Body Sport Nutrición Deportiva. Baleón Salud, del Sol Center, Barbería CR, Burbujas Spa, Atera Crianza Pedagogía Terapia Clínica Interdisciplinar ON, Dance Studio, Ardias Club Deportivo, Fitness, Pilates, Tai Chi, Ching Kong, Chiang y el bueno, no sé. Peluquería Quiroga y Solano, Pontebella Hogar, Origen Estudio Pilates Funcional. Quedó un remorso ¿no? de, este espacio. Esto parece una broma, pero ahí está. Eh. viaxade pola Rúa de Santa Clara, algo queda <laughs> na morfoloxía urbana eh, e na tradición da xente para pensar que este é un bo sitio para pararse a reflexionar. No? Ao fin e ao cabo, é un convento de clausura. No? Eh, como digo, falamos da Guerra de Independencia, da Guerra de Cuba, da Revolución de 1846 e falamos, evidentemente, da posguerra. Eh, vou moi rápido. Mm, o, o, o que vexo eu moitas veces aquí mm, tómase a nivel anedótico a aparición de determinados objetos, non? e de seguida sae a rúa, non? que aparece isto outro tal. Eh, por exemplo, Vilas o historiador comenta que bueno, pasaban tanta fame bueno, as condicións pobres, non? as pobres clarisas que acumulaban a sudamericana. Non? Home, as cousas son un poquinho, un poquinho máis complexas. Non? Eh, hai toda unha serie de <laughs> hai toda unha serie de, de traballos sobre a axuda social americana. Eh, temos que ver que isto chega precisamente nunha loita entre falanxe, eh, Acción Católica, a Igrexa, non? a, a fins dos anos 40, eh, comezos dos anos 50. Non? Estamos falando dunha nova guerra, que é a Guerra Fría. Non? Eh, o programa Food for Peace, non? De, que empezou con Truman, eh, consideraba que, bueno, que había que levar esta axuda a Europa. Eu teño visto este mesmo tipo de cousas en Pilsen, en Bohemia, en muitísimos eh, países de Europa Occidental, eh, ocupados polas tropas norteamericanas, por exemplo, despois na, na inmediata na inmediata posguerra. E é moi interesante porque eh, realmente este foi un trunfo da Igrexa Católica sobre a falange, porque isto foi eh, distribuído a través de Cáritas, e o xefe de todo isto en Galicia foi Quiroga Palacios, que aparecen moitas fotografías por aí, inaugurando vivendas sociais, este tipo de cousas. Non? y fue precisamente a través de Caritas. Y fue claramente un proyecto eh, ideológico. Bobosler, abril de 1955, responsables de Cáritas comentan esto. El cristianismo y el mundo occidental deberán siempre agradecer profundamente la ayuda social de la Ley 480 americana por ser ella el arma apologética más poderosa contra el materialismo y el comunismo del que las masas económicamente más débiles están envenenadas. Esta ayuda llegará a 3 millones de personas, principalmente niños, enfermos y ancianos, a las cuales solo se les puede atraer demostrándoles con hechos que las amamos y nos preocupamos de ellos. ¿no? A Axuda Social Americana, entre o ano 54 e o 60, entregaronse 273 millóns de toneladas, que era pola Caritas Católica estadounidense, entón había que entregala independentemente da raza, da religión, etc. etc. E houve unha cantidad de problemas porque aos protestantes non se lle quería dar axuda, eh, incluso guardas civis e cregos párrocos que vendían a axuda americana, e dicir, bueno, hai toda unha historia realmente espectacular que vai máis alá desta anécdota, ou a campaña dos colchós da axuda americana, esa fotografía de Vimianzo que me pasou un colega eh, torrado, porque, bueno, aquí temos millo, temos manteiga, temos semente, temos algodón, é dicir, todo isto, vedes aí, está perfectamente representado aquí, non? porque, como un grafitero puso ahí, nunca se olvida aquello que sucede aunque tú no lo recuerdes. ¿no? Que eu creo que é un recordatorio bastante grande. Entón, aquí temos ideoloxía, temos política. O control da fame foi unha ferramenta fundamental, sobre todo na autarquía, por parte do regime franquista. Isto dice o Miguel Ángel eh, del Arco, moitísimos historiadores. É dicir, a cartilla de racionamiento, o control da fame, e desas condicións de popularización foi o que mantivo e sostivo a ditadura precisamente até o inicio do desarrollismo. Esa vou acabando rapidamente, eh, como no arquivo da Diputación vemos como esa abadesa, cando entra a Filguera Valverde no ano 59, foi eh, o garante das reformas que se fixeron aquí en Santa Clara. E temos tarxetas mesmo da, da abadesa, o gobernador civil, Siento molestarle, se atreve a exponerle que en el temporal de hace dos días se derribó un trozo de muralla de nuestra huerta, obra que tenemos necesariamente que hacer, para la cual, si fuera posible, adjudicarnos, y este concepto clave, y Euteño Familia, que son monsas y e curas, posible adjudicarnos una ayudita. La ayudita, sabemos en qué consiste, para el objeto favor que agradecerán. No los 60, pero después no 61 consiguen un alumeado eléctrico y entra o desarrollismo y ofeísmo con 5.000 ladrillos rasilla, 1.000 ladrillos de Borgoña, 585 kilos de cal, 9 metros cúbicos de cemento, 17 kilos de cemento, de yeso y medio kilo de puntas. Y lo interesante es eh, que esto, a través de la obra social del movimiento, movimiento, eh, un programa eh, <laughs> de empleo, bueno, eh, esta eh, eh, maravillosa otra tarjeta da Abadesa que dice, bueno, llegó o electricista, bueno, al final el orzamento fue un poco mayor a ver se meten esa pasta xa, pero el electricista dice que a instalación que fixemos que esto va a provocar un incendio. <laughs> No, pero é así bastante curioso. Pero interesante, estas obras llevarán en lugar claro y visible el yugo y las flechas, emblema del movimiento y la inscripción, obra social del movimiento, o bajo la égida, con J, del caudillo Francisco Franco. Despois no 61, o da égida del caudillo xa o quitan un pouco daquela maneira. Eu non sei onde están esas placas, porque tiveron que estar tamén, pois supoño que as levarían as monsas, as clarisas para Santiago. Non? É moi interesante, igual que falo do lugar de torturas da Garda Cívica na contorna de Santa Clara, está o grupo de Santa Clara. O problema da vivenda que dependía directamente de, de Falange, de Solís, ¿no? la cara amable del régimen, aquel ministro eh, Filgueira foi deputado en Cortes entre os 59 e os 67, pois unha das primeiras promocións de vivenda foi o Grupo Santa Clara, que respecta precisamente eh, a cerca e a muralla. Non? Isto é un símbolo perfecto do que é o nacional eh, catolicismo. Despois está a promoción de casas baratas de San Antoniño, que fixeron os arquitectos e a empresa que fixo eh, esa arquitectura, esa escenografía arquitectónica das minas de Fontao, de Silleda, do Wolframio. Non, é dicir, bueno, entón temos aquí, eh, ainda se ven placas de falange aquí na contorna de Santa Clara e tal, pero este grupo de Santa Clara, e, bueno, xa que estamos, e que a Deputación de Pontevedra está loitando para desmontar a propaganda franquista, eh, bueno, este son os tipos de inauguracións, e, de feito, no arquivo provincial ainda non accedimos a esa documentación, pero este é o tipo de parafernalias cando se concedían os títulos de vivenda os veciños, no? pois isto tamén aconteceu en Santa Clara, e temos esta placa co símbolo de falanxe da obra sindical do resime que onde mellor estaría para cumplir a lei, pois eu creo que sería no Museo de Pontevedra. E, e eu creo que é importante tamén, eh, por exemplo, en Valencia fixeran unha exposición Prietas las filas, non? nas cais, pois pecharon esas cicatrices non? do resime franquista e eu creo que sería moi importante, bueno, aparte de cumprir a lei e, eh, e sinezar un pouco o espacio público, non? porque claro, aquí é unha árbore que hai dúas semanas tapaba isto, non? Pero claro, ahora co outono, a natureza, <laughs> disto saben moitos monxas, pois é tozuda e ao final queda a vista, non? Entón, eu creo que o Museo de Pontevedra ten aínda moito que facer e ten un legado que compartir, que partillar eh, nunha sociedade como, como a nosa actualmente. E, como volvo a dicir, Santa Clara é un soporte para entender toda a evolución do século XX, o desarrollismo, cando venderon isto, operación inmobiliaria daquela maneira, o feísmo, bueno, magnífico o que quedou este calendario no ano 82, ainda non están claras as cousas, Galiza, unha empresa privada pon Galiza, pon o Mosteiro de Celanova, mm, Viriato, bueno, unha mistura un pouco de como se construe a identidade no período preautonómico ou autonómico inicial eh, galego. Por eso, isto non é lixo, senón que eh, acceder a como se ocupou todo este espacio tamén no século XX, eu creo que é moi, moi importante, porque aparte nos remite a algo que todos nos eh, vivimos. Non? E, eh, bueno, a verdade é que xa creo que xa me enrollei bastante. Mm, o dos valós, case, se me permites aquí, creo que vai haber unha exposición de valós ou algo así, podemos falar no seu día. Eh, eu fixe un catálogo do, de 48 valós en febreiro deste ano, ao longo deste ano siguen caendo valós, non? <laughs> evidentemente, eh, por terra, mar e aire, non sei a que se lle ocurriu facer unha pista de deportes non? ao lado de, dun convento de clausura, aquí temos as aquí en febreiro, eh, vedes, digamos, todo <laughs> ese nivel de ocupación eh, contemporáneo e, bueno, pues é eh, realmente interesante porque este o Deus <laughs> non? do século XXI eh, podemos falar de como surdiu Adidas, Nai, como eh, no Colegio Público Público de Barcelos podemos ver as diferencias sociais, de clases sociais a partir destes valores, o proceso de individualización eh, como Neymar, Cristiano Ronaldo, nos últimos anos son individuos concretos fomentados polos mercados o que son as referencias das nosas crianzas a día de hoxe, isto non, non, é, non é baladí, e podemos falar da procedencia dos valores. Vietnam, Pakistán, China, Indonesia, supoño con unhas condicións laborables fantásticas, Vietnam, Tailandia, etc. etc. Bueno, non me vou enrollar máis, eh, simplemente o que quería decir é que Este espazo estamos nel de milagre, por esta espiral logarítmica, isto pudo ser derrubado no seu día, desamortizado, por distintas consulturas históricas, que todas son interesantes e todas teñen que chegar á sociedade. Queda moito por elaborar un relato sobre, sobre, este, eh, sobre este edificio e, eh, para min, o que me emociona realmente é que este sexa un espazo de liberdade a día de hoxe, un espazo que foi de clausura, ou se, sexa un espazo de liberdade no cal podemos falar do noso pasado traumático e da sociedade que queremos ser. Non? E nada máis, moitísimas grazas pola vosa atención e desculpade que me enrollara aquí. Preguntas, comentarios, Bueno, pareceme maravilloso tamén que aquí se está grabando unha serie, ¿no? Los enviados, que se recreou un calabozo da Guerra Civil, ¿no? Que xa é un pouco outra camada de memoria. E Rafa e eu trouxemos aquí esta peza, que me parece fantástica, que son obras de teatro que facían as monsas cando chegamos familiares ao torno, non? É dicir, é un pouco traspasar <laughs> non os tornos, os locutorios, este mundo de clausura para o mundo exterior. Tamén hai unha enciclopedia bruguera eh, hai unha fotografía aí tamén sobre o mundo. Non? O sea, pareceme interesante estas interfaces. Non? Animai vos Mira, eu quería sobre o libro que de Os anos do do autor. Non sei se entendín mal, sobre o autor do libro, Está aí, o autor. do silencio. No, do autor, é que non conocín o autor. Falabas de José Álvarez porque uh -huh. xa chei un Estevez. Ah, dicen Estevez, perdón. Ah, sí, sí, entonces, foi un lapso, pero perdona. falamos sí. do mismo logo, seña. Sí, perdona, sí, foi un... Era simplemente... Foi un lapso, sí. Sos Estevez outro colega de Quiroga, <laughs> que está no País Vasco, efectivamente. Gracias. Ten razón, perdona. Eh. Bueno, tedes aquí, se queredes ver os... a balística. Quedó todo clarísimo. <laughs> Sí, parece que sí. <laughs> Vale.